席の順番が変わりますだからその時にですねあの嫌いな友達の隣になったりとかしたら地獄ですし、えー、好きな子がいてねその子の隣になりますようにってこうお祈りしたりするんですよね。であまりにもあの態度が悪い子は、えー、先生の机の隣に侵されるっていうねずっと固定で席替えできないっていうことがあります。はい、デビューはそういうことが結構ありました。 いやちょっとみんな、えー、心配かけてごめんなさいえーと体調の方がちょっと良くなってきましたえー、ここ数日あのろくに動けずにですねそしてあの、えー、汗と寒気とうん震えとか止まらない状態で何時間も動けないというのがあの ちょっとねあの気が狂いそうになってたんですねうんうんうんだからねみんなちょっと心配してるのはちょっとこうえー、例えば誰かがねコメントで僕にこうまあ意地悪なコメントとかね、えー、非難するコメントをしてねデビューがショックを受けるんじゃないかなって、えー、思うかもしれないんだけどそれが原因でねデビューが落ち込んだって思うかもしれないけどうんどんどんねねねあの えー、どちらかというとねあの批判される言葉があまりにも少なすぎるっていうのは私の悩みの一つでもあるんですよ実はね。うん批判を多くされるほどの影響力が欲しいなって思うぐらいなので、えー、批判については全然まあまあ受け止める気持ちは、えー、あの持ってます。はいね、逆にねこう嫌いって言われるとね じゃあ僕のどこがなんで嫌いになったんだろうってああ好きにさせてみたいってゾクゾクするねねあのちょっとまあデビルは負けず嫌いなところがあるからね批判イコールね悪いってわけじゃないし、えー、みんなにはいろんなことを言う権利があるけどね まあ、あえてそのわざとその人を自殺に追い込むために、えー、何度も何度もこうネットストーキングして追い詰めてる人がいるけどそういうやつは、えー、どの国にもいるけどね、まあ、そういうやつはクソ野郎だけど、ね、普通にこうあのここがいいここが悪いとかねあの具体的に言ってくれたものとかだったらもう全然 OK です。はいね、だからあんまりみんなもね気にしないでねだからって言って荒らさないでね。 ね、みんなが喧嘩してるのはほんとつらいねデビに文句言うのは別にだ別にいい OKOKOK ねということでね今回はいタイトルにある通り、えー、このオファーがあったんですよねリクエストがあったんですよねオファーじゃなくてリクエストだね えー、日本の、えー、学校について、えー、教えてほしいというお話です。えこれ非常にですね、えどこからどこまで話をすればいいのかなっていう非常に長い話になってしまうので今回は小学校に、え絞ってですね、はい、初めての義務教育ですねここからあ教えていきたいと思います。はい、じゃあいつもでいくよせーの、えー、 ずですね、えー、日本の子どもたちはあ6歳になるとですね、強制的にですね、あの義務教育ということで小学校に、えー、6年間通うことになります6歳から12歳までですねで、えーと、大体、えー、教科ですねどんなお勉強をするのかなと言いますかいいかというと です、えー、家庭って、えー、何かと言いますとですね、えーと、栄養素ですね、えーと、と食事のこの栄養素に関して、え勉強しますで実際に、え料理を勉強したりとかもしますはいみんなで、え学校に、えキッチンがあってそこで集まってあのグループごとに分かれてみんなでご飯を作ったりしますね。 で次は体育スポーツだね普通だね次は、えー、自由研究これはねあのー、イレギュラーなやつですね長期の休みの時に、えー、で課題として出てくるのがこの自由研究となっておりますはいってことでねあのこれが実際の、えー、タイムスケジュールですね小学生のこっちが1年生でこっちが、えー、6年生ね えー、やっぱね、1年生から6年生になると、えー、勉強するこの内容が、えー、さらに深く多くなります。えー、見ていきましょうね。ここ、えー、月曜日ね、えー、8時50分から授業が始まって9時35分までね。だいたい今1時間ちょっとぐらいかな。うんうんうん。1時間ちょっと、1時間いかないぐらいかな。で、国語、 次、えー、ブロックとバーだね算数で体育で航空語でその後給食ご飯だねあと掃除をみんなでしてで昼休みお昼休みはだいたいあの学校のグラウンドにあるあのー、まあ、フリーなスペースでみんなであの公園で遊ぶみたいに自由に遊んだり えー、ドッジボールと言われるスポーツをやったりしますでそれが終わった後5時間目で、えー、今度月曜日は何もないね、うんうん、で月曜日は、えー、にこの給食とか終わったとそのまますぐ帰るみたいな感じだね火曜日は、まあ、この国語算数で生活生活はまあいろんな生活のことを学ぶんだね家庭科の授業のライト版からだいたい、えー、生活するにはあのまあ、裁縫とか、 あとはこういう食べ物を食べると健康にいいよとかそんな話をしますで国語ね国語2回目ね漢字もあるからやっぱりね国語1日2回ありますねで次音楽でここまあざーっとこう、えー、見てって最後ここ学活ってあるんですけど学校によってねあの活動をするところがあありますこれはねあのもうあの先生が決めるんですよ先生が何か アイデアを考えてみんなで何かをあのするみたいなねほんと漠然としたことを言ってるんですけど多分ね何かこううんそうだね、まあ、コーラスをしたりとかみんなで、えー、演奏する準備をしたりとかねそういう練習とかするんだろうねでじゃあ6年生の方行きましょうね、えー、こっちもね多分朝の8時50分ぐらいから授業が始まります、えー、国語 で、国語。次も国語ね。次、社会。ね。国の、えー、仕組み。地方の仕組みとかね。そういうのを勉強します。で、次、算数。ね。で、次、えー、給食だね。給食とあとは、えー、休み時間だね。うん。で、次は、え家庭科。ね。実際に料理をしたり、 裁縫をしたり何かこう作ったりとかね栄養素を学んだりしますで次道徳ね伝統や文化についてとか、えー、人として何があ正しいかとかね考え方みたいな勉強をしますねで、えー、こう16時30分になって、えー、帰る下校時間っていう感じですねうんうんうん他もねこう理科とかねうんうん 外国語英語とかねこのこの曜日だとこう水曜日はねいつもより早めに帰れる感じだねうん15時半に帰れるっていう感じだねうんうんうんそういうのをやっていきますね楽器ごとにね例えばあの披露する、ね、さっき言った通り、えー、コンサートとか、えー、合唱ねコーラスの コンクールの大会を学校でやったりとかそういう練習を、えー、この最後の空いた時間とかに、えー、していきます、はい、運動会の準備とかもね、はい、大体こんな感じかなはいということでねえデビューの小学校時代も振り返りつつお話できたらいいかなと思いますでねでねでねはい で、えー、6歳で誕生日を迎えた子供は、えー、4月に、はい、学校入学します。はい、銀婚、観光。急にね、あのね、学校に入ってね、今まで幼稚園だったんだけどね、あの家のね、近くの小学校にみんな大体行くんですよ。はい。えー、公立のね、もちろん無料で。 でお金持ちの人だけあの私立の学校に、ね、お金払っていく学校に行くケースもあります。はい、でも結構こう割と、えー、多くの人は公立の学校に行きますね。で、えー、っと大体クラスは1クラス40人からね40人ぐらいかな、うんうん、そういった感じですね。 で、えー、まあ普通に、え黒板があって机と椅子が並べられていてで定期的にですねあの席の順番が変わりますだからその時にですねあの嫌いな友達の隣になったりとかしたら地獄ですし、えー、好きな子がいてねその子の隣になりますようにってこうお祈りしたりするんですよね。 であまりにもあの態度が悪い子は、えー、先生の机の隣に侵されるっていうねずっと固定で席替えできないっていうことがありますはいデビューはそういうことが結構ありましたまあ、ランドセルでね学校へ行くんですよでランドセルを入れるロッカーがあってで、えー、教室には、えー、校内放送用のスピーカーで、えーと、あとは冷暖房の装置ね、えー、テレビ とかビデオとかそんなものがございます、えー、小学校1年生2年生3年生あたりは、まあ、大体、えー、今言った勉強をしていくんですけどあのー、まあ、それ以外にねイベントが結構いくつかあるんですよ、え春から秋に、えかけて行われるんですけど遠足というイベントが、えワクワクのイベントがあります これは、ま博物館とか、まあ、大きな公園とかあとは、ま歴史のある場所とかそういったところにみんなでちょっとした日帰りの旅行を、えー、お弁当とあとお菓子を、えー、300円まで買ってもいいよっていうルールがあってみんなで、えー、バスで移動するんですけどバスとかでね。 バスで移動してる間にみんなでお菓子食べたりお弁当を食べてる時もこうお菓子をね買ったお菓子を食べたりしてましたお菓子の交換とかね ね好きなことをお菓子の交換とかねバスの席が近く近かったりしたら本当に本当に幸せな時間になったと思います、はい、デビューはそういうことはあまりなかったですけどはいで、えー、このお菓子ね大体300円っていうのが決まりなんですけどもうこうルールを破ってね300円以上お菓子を買う人ももちろん全然いましただってお菓子300円じゃ足りないもんねうんみんなとこうね 学校なのに勉強もしなくてもよくてお菓子を食べられるって本当幸せな時間なんですよでえっ、ー、と夏とか秋にですねあの運動会っていうものが行われますはいでこれは、えー、赤チームと白チームに分かれてですねランダムに、えー、いろんなまあ走ったりとか、えー まあ、騎馬戦って言われるものとかダンスとかそういうスポーツに関係のあるものを赤と白に分かれて、えー、毎年これはチームは変わるんですけど、あのー、まあ、戦うっていうのがあります。でこれもこれはね、えー、親御さんとかも来てね、あのまあ、ビデオカメラに撮ったりとかそんな感じですね。うん いろんな、えー、種目がありますで、えー、大体ね小学生の頃ってね足が速い子がモテたから男の子は、えー、ここでこうリレーをねする時にあのいいいい、あの成績を残した人は大体モテましたねデビューはね走るのあんまり、えー、長距離はいけたんですけど短距離はあんまり好きじゃなかったのでね、えデビューは足が速いっていうことでモテることはできませんでした 僕は何してたかなあの運動会の時にあの隠れてあのこう闘技場みたいなねドーナツみたいな感じで砂ので輪っか作って中にアリを入れてアリとアリが戦うかなっていうことをしました <laughs> それはモてないわねうんそれはモてないわここより 先に成長する体加速する男女の壁そして生まれるスクールカーストもうあの頃には戻れない次回小学校に咲く愛の花再生数1000いかなかったら続き作りたくないです